Syrians and Aleppo people specifically are the unfinished story of pain. After they were forced to be displaced of their sweet homes, they ended up in these camps that gives no shelter and no warmth. They are living in nowhere. You can't reach these places in the rainy days. They don't have any Twitter or Facebook to show their life. We are here to let you know how they managed to live. والله جينا لهون نزحنا من القصف والطيران والضرب ونهدت بيوتنا والجيش اخذ المنطقه كلها تضيعتنا نزحنا وصل لثلاث سنين ثلاث سنين شلون عم تمشوا اموركم سواء مثلا من ناحيه التعليم من ناحيه الاغاثه من ناحيه يعني الطعام آه، او الدواء شلون عم والله دواء لا تحدث ما في دواء كلته يعني دواء ما ما في آه، بالنسبه للمعيشه هون معيشه قتل ما في شيء مخدمات للحياه يعني ما في خالصين يعني يعني شيء بسيطه امور بسيطه جدا بالنسبه للشتاء شلون كنتوا تتابعوا اموركم يعني والله الشتاء بالشتاء كل واحد عم يمسك خيمه مشان ما تطير الخيم تروح تهبط عليه لانه اكثر من مخيمات هون يعني عندنا بالمخيمات هبطت خيم عليهم يعني الخيم من المطر ومن الهواء هبطت عليهم طيب آه، بالنسبه ل الخدميه بشكل عام آه، خلال الخمس سنين ما تحسنت ابدا ما في تحسن لا تحسن ما في تحسن بسيط يعني مو انه بس تحسن بسيط انه ما في عايشين يعني بوضع يرثى له عندك اولاد؟ عندي ست اولاد عم بروحوا على المدرسه؟ والله قسم منهم عم بيروحوا قسم لا لانه بدي اروح على المدرسه الوحل والطين بالشتوي لا تحديش عانينا كثير صوبوا اولاد ابني احنا متصوبين طلعنا الحجي صدره متصوب تعبانين كليتنا طلعنا تعبانين ما في بنتي 10 ايام لا زاد ولا شيء السيروب معلق بيده مشفيات ما في بحلب خالص ولا مشفى كله وقف المشفى بعد ما طلعنا هون الحمد لله جينا يعني تعالجنا هلا حج عم بيروح على مشفى باب الهواء بتعالج لحد الان هذا والاولاد مرضوا علينا ومن البرد من شدة البرد من شدة غلة الأكل من غلة التغذية لما طلعنا برات حلب الحمد لله الله فرجها علينا In this piece of land, there is a country. People have arrived here from every area, area in Syria, fleeing away from the killing machine of Assad and his allies. the international community during the five years has been as a viewer for this scene doing nothing but giving some aids to keep these people alive. But nothing is said about letting these people back to their homeland.